Vreau să fac acest video ca să asigur pe toți cei care încă sunt sceptici în privința dietei carne keto, fiind singura dietă care poate să aducă toți acești parametri sub control doar consumând o dietă ketogenică sau carnivoră, în așa fel încât să fim apărați împotriva virusilor și a microbilor și în lumina acestui ultim studiu care a ieșit doar acum o săptămână și ceva, acest studiu din 30 martie 2021 arată clar că un nivel scăzut de, HDL și un nivel ridicat de trigliceride prezice severitatea îmbolnăvirii la virusul COVID-19. În acest studiu se arată că cazurile cele mai severe de infecție la virusul COVID-19 au fost persoanele care aveau un nivel foarte scăzut de HDL, iar trigliceridele erau foarte ridicate. Haideți acum să măsurăm nivelul chetonilor din respirație, sau mai bine zis a acetonei din respirație. O măsurăm cu un aparat obișnuit de măsurat ehm, chetonii din respirație. Deci indică 0,02. Ia să vedem ce zice prospectul la această măsurare. Deci citirile de 0,02 și mai sus înseamnă că persoana este într-un stat full de chetoză. Dacă ar fi 0,01, înseamnă că ai fi într-un stadiu mediu de chetoză, deci sunt într-un full stat de chetoză, 0,02. Iar acum haideți să vedem nivelul beta-hidroxibutireitului din sânge. Dar a început să numere. Deci 0,4. Avem beta-hydroxybutirate în, în uh, sânge. Asta înseamnă că eh, începem să, de aici, de la 0,4 până la 3,5, suntem într-un stat, într stat de chetoză. Haideți să luăm acum și presiunea sanguină. 100 cu 70. Cred că este cea mai optimă presiune sanguină care poate exista. Deci la o presiune de 100 cu 70 m-aș încadra foarte bine la, în categoria celor sănătoși. Iar acum să vedem nivelul glicemiei din sânge. Deci 4,9, deci avem 4,9 milimol per litru. Această valoare se mulțește cu 18 și rezultă miligram per decilitru de glicemie în sânge. Iar cu o glicemie de 88 sunt în categoria celor sănătoși. Iar acum haideți să măsurăm nivelul colesterolului din sânge. Da, a început să numere. Eroare 5. Este a treia oară că mi se întâmplă așa ceva. Pentru că n-am cum să vă arăt cu aparatul meu de măsurat colesterolul, deoarece nu funcționează, am să vă arăt uh, analizele de laborator ale colesterolului din ultimii 5 ani de zile. Deci în 2016, eh, când aveam problemele de sănătate, eh, la analizele colesterolului au ieșit valorile de 173 total, colesterolul HDL era de la o valoare de 46, ceea ce eh, era o valoare foarte mică, iar trigliceridele erau la 70. După aceste analize am început să schimb rapid alimentația, am trecut la o alimentație carne keto, iar după numai 2 ani de zile de diete, deja colesterolul meu HDL s-a ridicat la 64, iar trigliceridele au coborât la 34, ceea ce era un raport perfect. După aceea, după numai un an, colesterolul meu HDL s-a ridicat și mai mult. În 2019 s-a ridicat la 76, iar trigliceridele s-au stabilit la 55 ceea ce este o valoare optimă pentru o persoană care face o dietă carnivoră ketogenică de peste 5 ani de zile. Este de dorit ca să avem un SDL mai mare de 50 și chiar mai mare de 70. Iar la trigliceride este de dorit să le avem sub 70 și de recomandat chiar sub 50. Atâta timp cât acest raport între trigliceride și el este mai jos de 1,5, putem fi siguri că suntem la adăpost de infecția cu coronavirus. Iar dacă ajungem la un raport de 1 sau sub 1, este și mai bine. După 5 ani de dietă carne keto, acestea sunt valorile mele. Thank you.